Hör, Jack! Hör! Hör, Jack! Hör, Jack! Hör! Die Alarmanlage geht gleich los! Hör, Jack! Ich habe mich reingehackt! Ich krieg das Laufwerk nicht auf! Jack, hör! Jack! Oh ja, Jack! Das ist gut! Oh, das ist gut! Jack, wie geht das Laufwerk auf? Hält dich rein! Ich finde den Knopf nicht! Jack, wir müssen die Mission abbrechen! Tiefer! Ah. Ich muss weg! Jack, ich bin schwul, ich muss weg!